ئەرێ کاکە من چاوم پێ ناگیرێ لە نەزەر تۆ شتێکم فێرکە بە هۆیەوە بتوانم چاوم بپارێزم لە نەزەری حەرام ئەویش فێری کرد فەرمووی پێشەوەی تەماشای ئافرەتە بکەی یا ئافرەتە تەماشای پیاو بکە دڵنیا بە سەر بەرزکەرە خوا تەماشا دەکە پێشەوەی تو هێشتا تەماشا نەکردو خوا تەماشای چاوەکان دەکە یعلم خائینە تەلعیونی وما تخفی صدور زۆر باش ئاگای لە چاو خائینەکانە و زۆر باش ئاگای لە ناخی دەروون و خەیاڵاتیان